Yeah, yeah, yeah oh, wow. Yeah, yeah, yeah. Wow. Metalita. Kaki, kiki, kiki. Díselo, díselo. Chicos. pero está preocupada. Llama pero no le voy a responder. Pero está preocupada. Habla con mi loco para saber si estoy bien. Que me estoy echando a perder. Oh, pero está preocupada. Sabes que contigo yo ya no me llevo bien. si está preocupada, Le pregunto a mi colega si anoche me drogué. Que yo no era así, no sé. Oh. Y si llamas ya no pienso responderte. Ya me demostraste la última vez. Hablamos mami, estuvimos diferentes. Distante como aquella vez. Y ya no quiero verme igual. Mami, yo paso de eso. Ni sabe que no puedo quitar de mi cabeza el recuerdo. Pero yo me he dado cuenta oh, oh, de que yo no estoy hecho pa' ti. No, tú no estás hecho pa' mí. Oh, Pero estás preocupada llama pero no le voy a responder Ahora que te ven Que, que, que Pero está preocupada, está preocupada Habla con mi loco para saber si estoy bien Que me esté echando a perder oh. Pero está preocupada Sabe que contigo yo ya no me llevo bien Aún así está preocupada mi colega si anoche me drogué Y yo en la